yamazi mos ndiba abakakwazi ufunda kodwa ke uthi hayi mani kandifundele apha mani ngafundele incwadi mani ngafundele ibali hayi ke uzayithatha ke um ajonge le mithi ixesha elinintsi ke ujonga imifanekiso um kwathi ngenye imini ayikho ke nale nto ayifundayo kodwa ke uyafunda and ke ngofuneka uthi um yes um um um kuba kaloku wenzela ntoni wenzela into yokuba akhule alathandile ukuba ukufunda oku yinto kufuneke ndiyi-enjoyile yinto kufuneke ndiyizamile kufunekile ke ngoku into yoba ubanike abantwana into yokuba ithuba bathini benze okokufunda kusaqalayo noba ke ngoku umntu akafundi le nto ilapha encwadini ufunda ezakhe izinto masijonge ke umntana kamisi mtshayi hayi ke efunda eli bali ezimisele ayikho ke ude le nto ayifundayo kodwa ke uyayifunda and ke ngoku yena uzixelele into yoba ndizayifunda eli balile masimjonge thatha incwadi thatha ikushini ndiyohlala enethini andikayazi ncwadi uba manikhethe mbasa ngeyiphi incwadi uzayikhetha mntanam o oh, wena mvela ungathatha ikhushini ombe uyohlala phantsi ke mbasa okay ke god ke boy hlala nemethinke mntanam usake ndicela uphakame mntanam usibalisele ngale ncwadi uyikhethileyo uba kwenzeka ntoni kweli bali iibhokhwe ziyatya ingca iibhokhwe zazihamba eendaweni ezimdaka E malike. Ibhokhwe encinci zayihamba ebrijini. Yathi laa nto leya ibali ulenze lonke good boy ungahlala phantsi mntanam